ლიახშიათ ხდება მერიაში კადრების ცვლილებები, არასოდეს არ გეუბნებიან და საფუძვლად რატომ იდის ვიღაცა, რატომ უდის მეორე. ყოველთვის ამბობენ რომ აი ვინც აქამდე იყო ის იყო ძალიან წარმატებული და ახლა ვინც მოდის ეს კიდევ უფრო წარმატებული იქნება, მაგრამ რეალურად ჩვენ პრინციპში ვერ ვიგებთ იმას, აი რა ნიშნით ხდება ან ვიღაცის გაშვება, ან ვიღაცის მოსვლა. ამიტომ ჯერ მელოდები ჩვენ უფრო განმარტებებს თუ რატო ხდება ეს ცვლილებები საერთოდ და მაგალითად იგივე ბატონი ლილუაშვილი ცემერი მას გასაკუთრებით დიდი უფლებამოსილებები მიენიჭა თავის დროზე და ის ცვლილებები რაც განხორციელდა მას მიეწერებოდა და უცებ ჩვენი ერთ დღეს უცებ აღმოჩნდა რომ მაჟორიტარად მიდის ანუ ეხლა მის ცვლილების საკითხი დადგა მე მგონი ასეთი დამოკიდებულება თავისთავად არის საკმაოდ ზედ პრობლემატური თუ